Proszę w górę i na głosie jak potraficie, wszyscy! Mam wygrywał, wybijał na klawiszach. Już od dzieciństwa. On taki miał swoje coś zawsze. Najpiękniejsze dni zostawiłem Pamiętam do dziś, nawet pierwsze moment, kiedy usłyszałem se na Warszawie. Ten głos tak poniósł wysoko, że wydawało mi się, że ja też lecę za tym głosem, bo to coś, coś nieprawdopodobnego. I na skrzydłach jak veniva considerata una voce troppo moderna. Ancora non c'era Stevie Wonder, eh? era avanti. On siebie spełniał. On całe życie był taki, on całe życie gdzieś robił wbrew. Jestem wolnym człowiekiem, zawsze byłem wolnym w najtrudniejszych czasach nawet. To właściwie charakteryzuje Czesława, że był, y, dokopywano mu ze wszystkich możliwych stron, ale nie mógł się wtedy bronić, no bo, no bo w jaki sposób? A mimo tego mit Niemena, pamięć o nim, pamięć jego piosenek, a także no niezwykłej postaci, która ukształtowała jakoś całą generację, przetrwał.